<laughs> no, no, no, no. <laughs>

मैं तेरा खून पी जाऊंगा बताता हूँ तेरे को नीचे उतर उतर नीचे आज तो तू गया अरे अरे कुत्ते पागल हो गए क्या मैं तो मजाक कर रहा था भाई है तुम्हें नो नो नो नो उम्मीद है वीडियो का ये पार्ट आपको पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ नया देखने या जानने को मिला होगा सीरीज को कंटिन्यू रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही हमारी ऐसी और तमाम वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें